saagisa okulaba n'omulundi guno nange okuddemu okusinkagana bwanakankakane bannabuganda bannange hmm. ebbanga lyonna nga bwe tujja ono mu bigambo byaffe ne mbategeeza nti sinza asemayo mu kuba kw'ebigambo naye amakulu nti ndeeta ekyo kyentegera ne kyemmanyi mu buufu bwakyo naye nga bwe ndira oyo anjagala kukuggirayo akantu kano hmm. mukategeere nti si kyangu kyakkeera nkyanga ovudde ku bapungufu nga bwanamayanja hmm. uh, saamu gwe bawadde obwa wa uh, minister omuto mu byettaka hmm. bwe yavuddeyo n'agabattukana mu bigambo bye yavuddemu nabyo ng'ate looya naye njagala kukutegeeza looya ategeerekeka gwe twali badde tunuulira ngaasobola okutambula ekigambo we adeland secondly hmm. tukakasa nti ebigambo byagenda okufuluma bimaze okwekenneenyezebwa nga si byakugwirako ddalu hmm. woona omuyitira ngaomwetaaga okuwa obujulizi ku nsonga eyo ng'asobola obba okuwa irespective ku bigambo ebimu bye tugamba nti mbu mm. oba nfuna bulungi tekiŋŋaana kukugamba nti ekyo nakiwulira naye mbu mm. naye nga mu mateeka ate ekyo tukyewazisa nnyo bwaba hmm. asomeire omuyigirize bannabuganda bannange nze wano okugezaako okubabuuzaako n'okuba disclaimer yange nti ebigambo byange si byebisemba naye mpa ekituufu ku bye bwe nkimanyi gwali hmm. eyosunsulamu ogamba ki n'omulala agamba ki hmm. abaffe n'abasigalidde musobola okuyita ku nsonga emu ey'okwekenneenya n'okwekasa ddala abaffe ddala bwe gutyo bwe gwali hmm. nti ddala bwe gutyo bwe gwali kale nja kubasaba okuba bawuliriza abalungi ebbanga lyonna ba nituwaayo ebyaffe paka lwe tulizikisa omukka n'abo batwewere okwagala okututa ebbanga lyonna nga his excellency president wetussa kristi nga n'ab'enjuye beegatiddewamu kulwajjaka ne kitaawe olweggwanga buganda n'okuyitira ku kwogera ku nsonga zino mu bwofu bwazo n'abasigadde ate abali emmenga abeegattidde mu nsonga y'emu hmm. mu kwagala otunuulira abo abaagala okutereza n'okuwa ebituufu hmm. mu nsobi zaabwe bayibuli kyegenda nti guli omusango okukola ekikyamu ng'ate omanye ekituufu nabwe kityo olwaleero kinzize wano mbabuuzeeko n'ebibuuzo ebinanteerwawo tusobole okubimulungula mu mulungula egwanidde oba oluusi okusinzaku ebyo tuba tumanyi hmm. naye ng'amakulu tisi mu kusembayo naye akagambo kano ke kasembe ku introduction ebigambo byembagamba ebbanga lyonna mm. anaabiwakanya njagalo gye nabuufu bujjawo bigambo ebyo so si kunywera mwenge eri noogaa nti watamiddemu katono mm. n'okyuka noogaa nti njagakulaa ku mutani wagu nti yayogedde bwati ne bwati a titusala bwetutyo emisango mm. ne kooti za kisekwa weziku bintu byenjogera ebyennono musobola okuteekayo omusango ne bampita mu nnono ey'obuwangwa bwaffe wetwali tutambula nukutuula kwensa nebaga nti ah, wayogera ensonga gundi gwewagijjawa lwaki eribweti hmm. oba muntegedde bulungi kale naabagezi okubabuliriza abalungi okusinziira ku nsonga zonna jakala zizosomesa hmm. abantu basinze nnyo okwagala ekitundu ekyokubateekerateekera entegeera ey'enjawulo hmm. mu buwangwa bwabwe n'ennono bangi nnyo abasiima nga vidiyo zino tuzirabira mu bungi bw'abalabi senna hmm. abala bateekako likes ekigalo eh, abalala ne batayagala naye bwe tupimaapima vidiyo zo z'okola zisingako nnyo obwagazi dani obukyayi hmm. naye mu ebyo bingi mugiramu ebibuuzo n'okwemulugunya hmm. nja kutandika nga nkunnyonnyola ebigambo byo nti bamu kubalaba vidiyo zo zino si bamativu nenyinyonnyolayo ey'ebintu by'ennono ssaako obulombolombo naye olwayinja kwesiba nnyo ku nnono kuba ozze n'osomesa bannannyini bwakabaka abalangira n'abambejja mm. abamu ne badda eno ewa ku tmo ne batulaga nti ebintu ebimu by'osomesa mm. si byebyo eby'omutindo ogugwanidde bwa okutegeera mm. nga bannannyini oba mu bumanyi bwabwe nga tewatuukiriza kale nno awo wetandikidde nja kubuuza ekibuuzo kino oinamu okwemulugunya kwonna nga nze sinnakuwa kwange mm. okutuusa gy'oli ku nnono gy'osomesa okuva eri baabalangira n'abambejja bayitirivu bantomedde mm -hmm. atera mu buyitirivu bwabwe abamu ne bakkakkana ng'omaze okumunnyonnyola mm. naye ekyensobi kye bakolamu okwemulugunyako toyinza kkakasa nti ye gye yayogerera bwakubidde essimu mm. yasobodde okuddayo ategeeza abo bwe yakyogera mu nga awakanya nti nali mpakanya naye waivanyinyodde nategedde awakyali question mhm. nabwe kityo nyimiridde waleero mu maaso gammwe bannabuganda bannange mu biti bisatu ku bina ku bitaano mhm. nga kyenzesolera okunyonyola ku nsonga eyo yaba bankubira amasimu mhm. most especially abalange n'abambejja mu kumanya kw'ennono yaabwe n'obuufu bwakabaka bw'e buganda mu kujja kwabo naye nga baŋŋamba nti ebigambo ebimu obyogera naye nga si bituufu osobamu mhm. sinakindi n'abasigadde okwagala okungeraganyira mukulu wange lumbuye kuba ddiro lyabalamu namanya birthday bambi nti yaweza emyaka ana mugumu hmm. oba ana mwebiri kind of mhm. naye nange muyozayoza bwana lumbuye nti webale kutuuka ku mazaalibwa ago hmm. ate noddamu n'ozaalibwa obuzaalibwa obupya kyebagamba nti birthdays zaakolebwanga naye nga amakulu nga bwolaba abaava mu kyetuyita uh, samwiri hmm. abajja n'ekigambo ekyejjinja ery'omuwendo be balokole mhm. naye okuzaalibwa kwabwe balina kitugamba nze ndi mulokole ebon again ngomanyo ebizibu yajja na bingi mm. nabanga yatukuzibwa nabufunye bulungi nabivaako kyebayita okubirokoka okubirokoka yekubayita born again pulira ne tubayo nabalokola abalala bebayita ba saved pulira ngo yali saved ngomanyo nti mu byonna byagendamu yakoma mu kufa nabeera saved kyali kitwala bulamu pulira ne mubeeramu nabalokole abali spiritual ntya ennono yali entawaanya naye nze nabiggalawo kati nategeera katonda kale njagadde bategeeza ekigambo kino okubamanyisa nti nkulisa muto mukulu wange oyo okuba mu half birthday kale bwana fred lumbuye nkwagala nnyo era sikwogerako mububi okujja kukutegeeza nti nkwagala ebitasangika mm. kubanga bw'osanga munna lwana yakuludde olulala nagamba nti aa ebbanga lyaffe obwakabaka kino ne kino ne kino hmm. ate awo tukasa nti tuli mu lusoolo mu olugatta obwakabaka bwe buganda kale n'ebigambo ebimu byazaalabula nebijanga bituukirira obulwako question of doubt woomuteerako okujjako okugenda ngaomuwuliriza nomanya nti e ensonga abcd bweti ne bweti nabwe kityo njagadde kukugamba ekyo naye lwaki nkatuuseko webalangira balabambejja gye batuddeyo ne bagamba nti jakana nadduli hmm. ebigambo ebimu aleeta ebigambo ebyo nga si bituufu mpulira ennono bw'aba agyogerako n'agiwa tajagala kugamba agireetera mu mbeera nga bwe tubitegera si bwe bikola ki si bwe biri si bitekeddwa okuba bamu ne bangeragala ne fredi lumbuye mhm. ne bantegeeza nti ne fredi lumbuye bwe tubadde tulina wano bantu babiri jakala nadduli ne fredi lumbuye eh, tekigaana ate era nabategeeza nti omugezi tabaayo atya omu mm. naye ate mu bino ebyennono mm. obuwangwa obulombolombo empisa most especially empisa namba tu kwekyo ng'ojje ku mpisa olulimi mm. nkabaddiramu obulombolombo obuwangwa ennono empisa specifically namba tu olulimi mu mpisa y'obwakabaka bw'ebuganda nga sinaba kugenda mu kirira kyonna kyakubategeeza hmm. njagala kubawa kino jakala nadulisserogoza ah, nti naguddeko sezimugomba nazaawo nkati ensonga endeese hmm. yakino apaana hmm. namba t ensomeseddwa empisa nenno nemyaka makumi aga abiri era nenjekkenenya nemumanya enno nenfu nenno nentuufu nabeerogoza jajja yambuulira gundi yaŋŋamba namanya kojja yakola bwati pe ebyo hmm. siyenze naye olwaliro abalangire bankubira kasimu waliwo yankubira essimu gwesijja kwatukiza mannya nantegeeza nti wasomesa ku nsonga ya namasole nti kabaka bwakisa omukono hmm. oba omuliro nga guzikidde wasomesawaawo bubi nenno nera yawabamu kale kabaka oyo bwamala okukisa omukono buyinza buddira gwetuyita naalinnya hmm. bamuteekako nga mm. bamukwasa ekiwo webatulako abameka ababiri mm. kale gwe bwagamba nti bukwasibwa namasole ate nono n'ojonona namasole ntakwasibwa ebyo era mama wa kabaka talina mirimu bwabyo mm. njagala bubategeeza ebigambo bino specifically balange n'abambejja kubanga mwe mugwa mu nnono mm. ewakubiri be bataka ab'obusolya Hmm? namba ssatu ebajjajja ab'emituba abatwala ebifundikwa asatumuomukaaga ne bannalinnye mwe batula mu bifundiko ebyo hmm. abaala be basaava bannaava bakiweeweesi mwenna mu kiriiki ekola ekigambo bwakabaka hmm. nga mulina emizizo egibazza mu buganda mufe abakopi ebigambo byengendo bategeeza bye bino ne bwe mwekuŋŋaanya nga mugwako misambwa nga bwolaba kateebe bwabeerawe webaganda n'atasaatuukira mu kateebe kulwa sa basajja kabaka njagala obategeeza tewaliwo kipya kyonna kyemugenda kuntegeeza mu bwakabaka bwe buganda kyesiyiseemu naye yenna disputing ebigambo bye mbagamba nti bikyamu njagala nti ndi jajja wakasolya mani jajjawo omutuba nze ndi mutaka wakasolya nze naalinnya nze nze lubuga nze gundi hmm. mumpite ku bonna bonna abatuulawo nansinga ennono hmm. nja bategeeza nti ebigambo bye mbadde mbagamba bifu mpulira ne bwabasse buufu bwange onkiddemu mu magezi ne mubwetoowaze bwange okukulembera tekitegeeza buyivu mm-hmm. aa naye ate obuyigirize oba obumanyi gategeeza kitegeeza magezi naye ate tulinamu amagezi agensa agava mu mpisa n'agava mu lulimi ebino wammanga ate ebyetikiddwa mu abalangira n'abambejja basaava bannaaba bajajja ab'emituba bajajja abobutaka bobusolya n'abasigalidde abatwala ensonga eyo njagala kubategeeza nebo bannaava nebo basaava nebobeeraani kijja kuba kizibu okumpita batutuuza awo onyinyonyola ennono onyinyonyola obuwangwa obulombolombo ne bwoba oli musamize mu kintu kyamu nno neyongi abo okuba akansinga okutegeera ensonga ezo njabbaga nti byenjogera bifu naye twewazisa ebigambo bino n'ovaayo gy'ovudde mu ssasa lyo n'ova oba osinzidde mu kigango oba wuwa woovudde n'ogamba nti mutabani wa nnadduli byayogera awamu aseerera njagalawo ensereera gwojje n'ekiraga ekintu ekyo nti nseeredde bwe nti era wakijja kuki kyekigenda otereeza obwakabaka bwe buganda naye bwemunaabeereyo ne musindika bu odiyo nga bwetukubira amasimu hmm. ate ennono yabaki bakopi fe bannanyini kugirera naye ate oli bw'avaayo n'atandika osambaaza muffe ng'ataddewo ekyenyuma kya bintu bibiri kubanga abalange n'abambejja nti basanzeemu abasinga bensinkagana hmm. waali gwanidde ekifo gundi naye nrm hmm. abaffe buganda ezitowa nrm mpulira n'omubuuza waali badde onjagala mu kibiina ki pipa pawe eri oba si kyo dipi eno mpulira buganda byo byerimu naye ng'ate tekulembeseza mwoyo ogugamba nti eggwanga lyange n'abantu abalituddemu natayogera nsonga ennono yange natasobola kwyogera kigambo obuwangwa bwange hmm. olulimi empisa zaffe ebyo tabikoonako akulaza mukiri ate akusuuza kiriwa ayagala obere mu dipi butereevu oba mu nuupu noga nti awoobama mutegereramu eyo entegeera awo hmm. mbasiibudde siriimu nze kansigaleyo nga jakanasomani naddoli mutabani w'olutabaalo ategeere obuwangwa ennono obulombolombo empisa n'ebisigalidde kati njagala bategeeza ebigambo bino hmm. mwenna mwekuŋŋaanye nga buli omu adisputinga ku ekyo kyeryawudde kujjakana nadduli akireete najje n'ensonga ye kwakijja nti ekyange kifu tutuulawo tunyonyolegane akatambi ako nkaagala mu pabuliiki saaga byatutuula eyo mu nsokolosokolo gweoveeyo ŋŋambe nti abwe twatuddeeyo byawedde naye guni bamwangudde nga bitambulira mu ŋŋambo hmm. njagala wano mu mawulire mpulira buganda mutuyite kubanga tiemu owere gyesobola okukwata obutambi obwo banswaze bulungi nve mu nnono nga singa bwe sigimanyi nze ntambule nkwate ekkuba eridda eruweero nammwe abategeera abalange n'abambejja nammwe musigaze ntegeera mwe muveemu mummwe anaasomesa ennono gye nsomesa oba obuwanga oba olulimi oba olukulombolombo naye ekyokuddeyo ne mutandao kumugaa nti aa mutabani wa nabbi wano yasomesezaamu musooke musiimeko kubanga sinnalaba wonsobi kwebyo bye njogera mbagamba ebigambo bye mbagamba si bya nnawulira byambu mhm. Mhm. kale mwaba bemulugunya ku nsonga ebwa namasolo enjagala bategeeza ebigambo bino maama namasolo alina emirimu esatu ku ssaabasajja kabaka bwaba akisizza omukono mhm. n'obuyinza bwe bwa mirundi esatu obumanyikiddwa okuva edda mu butondekwa kw'obwakabaka bwe buganda okubeddera ku mwaka olukumi olwo ebibiri olwereere ye katumunnyonnyole ye kennyini hmm. atandise okulaba lera amutegeere namasole yaani hmm. namasole hmm. kitiibwa kigabibwa maama azaala kabaka atudde ku kiwu mpulira kibayita namulondo kubanga osooka kukwasibwa kiwu namulondo kigambo kipya kya jojuzi naye akwasiddwa ekiwu yaba asikidde basekabaka abakadde naye amuzaala gwe bayitaani Namasole. Namasole. Na yeye namasole yupo mbangu kusomesa kuyinza okubeda mwakulu mwe byokutaka ne sekaba kachintu. Biemba gamba bikadde dere bitali mukwerogoza. Kati biye bino. Gomumbe jani sabo tegere bigambo bino bibere public. Olime kutuule yo tanika kunyo kunyola nnono. Kigundi tajimanyi ate wano yasobya muko kale bintu ebimwa bimanyi nga muliye mujagalade. Nenjagala babuuza nga sinaba kutuka kale kansoke nnono nja kibabuuza. namasolo buyinza bwe bujja butya eri ssaabasajja kabaka ng'amaze okukisa omukono ebbanga lyonna nabategeeza nti namasole ebbanga lyonna singa kabaka afa n'alekawo namasole nga kabaka yasose okufa ku maama we oba nfuna bulungi obuyinza tebugenda muntu yenna mulala buddizibwa namasole n'agattibwako abantu abalaba meka babiri ye ssaabalangira n'omulala gwe bayita katikkiro obwakabaka bwebuganda mubakopi naye bwe bamala okukakasibwa nga bakwasizza obuyinza bwo nenamasole akaseera kaabwe si kawanvu okukuuma ennamulonda eyo n'obuyinza obwo lwaki obwakabaka bwe buganda ssaabasajja kaaka bwapisa omukono tebubeereraawo bagenda okuziika kabaka ono ng'ate atudde ku nnamulonda asobola okuziika kabaka azzeeko oba nfuna bulungi ekyokulabirako okitegedde ekyo waliwo we sitegedde bulungi nakiwulirako nti kabaka taziika mm -hmm. ate oŋŋambye mm. ono alina okutuuzibwa mm. asobole okuziika ku kabaka abaddeko akakasa okuziikwa keyabeeraani ye tagenda obutagenda kijjeko kyebakisa mu nsonga eyo kabaka butakaabira ku kitaawe oba kwasikidde so kituufu kabaka taziika taziika tagendayo naye mu mpisa n'ennono mm. kye baagobamu kyekiri mm. neera si kya mizizo mu buwangwa bye tugoberera tekabaka mm. taagende nga kuziika kikyusibwa kubanga ekiri mu buwangwa si nnono ennono tugyawule n'obuwangwa tubukole kiki obuwangwa bukyusizibwa ennono yetakyusizibwa kubanga mubalya mmere tulina buyinza bukyusa kiki naye ssabasajja kabaka obutaziika si kiri mu nnono kiri mu buwangwa oba ontegedde bulungi kaakati kino ssaabasajja kabaka amaze otuuzibwa ku kiwa akakasiddwa nga bamubalangira bali bw'amala okukakasibwa n'atuula ku nnamulondo obuyinza bwa bali buyinza okuba butwala ennaku nga nnyo oba ttaano obuyinza obwo obukwasibwa namasole maama we obukwasibwa katikkiro ne bukwasibwako ssaabalangira be bantu bameka singa kisanga nti ssaabasajja kabaka yakulembedda nnyina okufa mm. oba okubula era awo nja kukubulizaawo ekibuuzo yes namasole maama wa kabaka hmm. bwaba ye yasooka weebale nnyo kabaka okufa kabaka okufa obuyinza obwo hmm. busigala mu ssaabalange ne katikkiro awo tugende mumaaso ne bugattibwako jjajja omulala gwe baasomesako haji mu episode mujja mmusangayo hmm. kate erinnya eh, eh, lingenzeeko katenendugwa yes mhm. obuyinza ne bumukwasibwa n'ajja nga bumaze okuva eno nga bubakwasizaawo mm, mm. bwebamala obubaajjako budda mwaliwa mwoyo kaakati namasole wabanga yasooka saabasajja kuvaku okufa mm. kabaka naakisa omukono ate abo bebakulembera lwaki namasole waba akyaliwo nga mama wa kabaka yasoose okufa manga kabaka yasoose okufa ku maama we lwaki obuyinza muddamu ye namasole mubwakabaka bwe buganda tetulina bakabaka bakyala mm-hmm. ekyo kimu naye ate kabaka afukamira mu maaso ga maama we ng'akyali mulamu ne waba atudde ku nnamulondo mm-hmm. oba nfuna bulungi kabaka mm. afukamire mu maaso ga kateebe kabaka w'emizimu oli gwe bamutikkira naye kabaka tafukamira naalinnya oba ontegedde ate afuka naalinnya we gwe bamuteekako naye ku kiwu nga bagenda okusikaoba kabaka bamutwasa ekiwu nti ono ye kabaka ze mm. abaako naalinnyawe ebyo nabikoppa mu kusomesa kwa haaji mm. kwe yali asomesa abataka b'obusolya yes. mu bubaka obwabatuukako mm. mu episodes ze yali abasomesa mm. nti ono ateekebwako naye yes. oliwo aba anaatuuzibwa noono aleetebwa naye tafuta mufukaamirira ye tamufukaamirira mhm. ekyokubiri obuliza bwa namasole mhm. bw'aba mulamu nga kikabaka naye waali mulamu mhm. bamubalanga maama wa buganda ajjudde naye ssaabasajja bamuyita kitaffe eh, ssaabasajja kabaka naye ekitegeeza obwa buganda okukakasa nti matherland mm. aba namasole matherland tekisimbulwa mukabaka kisimbulwa munamasole yempisa ya buganda ate yakakasibwa mu nnono nyaffe buganda yes kankubulizeko ekibuuzo ekirala mm. awo, awo wenyini mu kusomesa okwayita okwo abakopi ne bakabaka bawasaŋŋana batya mm. wandaga nti kabaka abeera n'abakyala oba ababi ab'enjawulo mm. kakati maama we mm. avudde mulamu gwensi mm. nga kabaka ye akyaliwo mm. ondaze obuyinza gye budda yes. singa kabaka ono aba alina maama we omulala atali amuzaalira ddala abakise balio babike ababikke yes. bo tebaba bannamasole baddamu buyinza buno nedda nkutegedde nedda tutunuulira azaala atudde ku ki kuna mulondo amujja mu lubuto lwe yes. kubanga feeno mubakopi maama wo aba maama wo ne bwaba si yakolaki wali ekyo kyabakusaako bali bwannamasole bwalinga bujja butambula mm. naye amakulu g'okutambula ku bwannamasole butambulira mm. mu bana abakyala abazze bafa nga kabaka waali mm. so si kabaka kkeera nkya n'afa nga namasole wali ne baleeta ate bali bonna apaanaapaanaaa kaakati namasole olwaleero gwe twabadde tukakasa mu tiibwa kye ye mukasse kabaka dawudi jjwa eyazaala gwe yawasa kubanga abeera mama wamu tebyaliko omukyalo gwe twakolako puroguramu enkadde oyo abali omukitibwa kyobwa namase kubanga butambula mu mpisa yaffe ey'obuwangwa namasole asikirwa duwakitasikirwa amusikidde bwaba waali hmm. obuyinza tebudda mwoyo obwa namasole nga namasole yafa hmm. n'asikirwa mm. Ah, asigaza eh. kitiibwa kyobwa namasole mu layini yoyo eyaliko kabaka eh. nti yasikira namasole hmm. eyali eh, atwala ekifundikwa kya ssaabasajja kabaka londe mwenda mutebe wokubiri hmm. omusika we hmm. tayita agitwala naye atejjuke goba tadde ku kiwu aba ne maama we atali omu kakati ekitiibwa kyobwa namasole obwo busigalawo kwoli naye mu tayito mu tayito yes nkutegedde bulungi kubanga kyembadde ntunulira nti ne namasole bw'aba asikirwa mm. naafa nga saabasajja kabaka akyaliwo mm. asikirwa ne wabaawo amuddidde mu bigere olwekyo kabaka bwamba obuyinza abulekera ono yasikira oli apaana webadde ndowooza mhm. kakati ate awo mm. <laughs> obuzza ekibuuzo kirungi nnyo kubamba ddesijja kitukako mubana abaliwo abatuwuliriza kakati kitutwala obwa namasole nti aliwo olwali abaddewo sala natoolo mm. yabadde namasole ku ssaabasajja kabaka naye ono mm. si yabadde azaala aliwa naye yasikira kwoli omumbejja omu yankubira ku ssimu naŋŋamba nti ebintu wabyogedde bubi mm. era kati watwagenza kino nemubuuza mm. munansonyi kibateerawo mu maaso gano mu episoodi eno hmm. bwe mm. yali antegeeza nti osomeseza ku bwannamasole mm. n'olekayo ensonga enkulu mm. n'ebyafo ebyali bimukwateko nemugamba nti nabagamba bwe tujja ku mikutu gino tussaawo ebigambo ebigwanidde hmm. ebiraga ensere binaazimba obadde oyagala nkutegeeze nti ekyakyusisa obuufu bwa namasole ku kifundikwa kyoli omukulu hmm. bwali bwenzi mpulira ne bateekawo sitatimenti egamba hmm. nti yalokose mpulira naye ngaekyamugisaako kyali ki n'okumuggyako ekifundikwa ekyobwa namasole kyali ki yali amaze kwenda naga tunakifuma tutya ebweru ne mugamba nti ebyo baddeyagala ntekewo ebyo ebyo bizimbo oba bisatuula ebyo tebijjatebijja kakati na bano babeyo ne batandika okusaatuka si bwerabize nti busi tuba tetumanyi mm. tussaawo kigwanidde wekinayambayes mm. tuleeta ebyo byakyana kito okujjako singa ate olyajjidde mu nsonga eraga nga bano bazze nga baagala okusambaaza mm. nti we byayogere nno ntagikola ki tagitegeera njagala obubategeeza abatategeera kyemwetisse mpulira naye nga kyenjagala otuukako kyeki kyobuuzizza singa namasolo aliko olwaliro nga bwe yafuuno natoolo mm. naaba nga ddanatoolo yali azaala mutebyona aliko mm. saabasajja kakasebufu bwangu mm. abaffe naaba nga yafa nga yalekawo omusikaawe oli kabaka bwamala okukisa omukono obuyinza obwo tubuteekamu oli ekyo si bwe guli obuyinza bwe bwakabaka bwe buganda tebugenda mu basika baabannyaabwe kubanga nkutegeera oba ntegedde bulungi nkutegedde bulungi tebuyinza kudda mubasika lyabaganira ddala teridda mu busika lidda mwaliwo mu mwoyo aliwo owa bulamu ani yabaga amateeka gano nga gawulikika nga gali mabuganda yaleero emyaka olunaana mu abiri mu ogumu gwe wogirabidde olwaleero bana baji bejjagalirako mu bwale kati ettaka nga bamayanja mm. bwetulina mm. saawa basajja museveni mm. eh, eh, eh, those chiefs bali besima mali baga ganchima Mm. Mm. ojja kubuulu okukulwa nze nkubuulira ebyo byamampa ati getuliko olwaleero mukugenda kungagakulaga ssajja bali kunyumyako mm. akasajja ah, ka museveni sebo katutirimya akasajja ah, ka museveni kaali kazibu ah, ebyo byakyana kito bijja kudde mu baana bo baganda bo bamyaka gyo naye baosomesana kuzimba bintu bitegerekeka obwaka lunaana mu abiri mu gumu eno neetambula bwetyo obuwangwa empisa olulimi ebeeterezeddwa akaseera akawera kaakati olwaliro gwe bwogamba ebyo ebizibu bye tusanze mu bwakabaka bw'e buganda hmm. egyo emyaka olunaana okuva mu mwaka olukumu ebiri mpaka olwaliro si lunaana mu abiri mu gumu hmm. naye weewuunya okuva mu mwaka olukumu mu ebiri mpaka mu mwaka gw'olukumu olunaana kyenda mwena gyali emyaka lukaaga kyenda mwena gye gyasobola okukuba omuzungu obutayonoona bintu ebyo we yali awabidde naye ate gwe kitabwe museveni mpulira ate mmwe abalala abali awo musimayo no mayanja esaamu hmm. bamuleese abamu babato kala balange nabambejja ekyandisisa episode eno bwe mm. kubategeereza bwe muba mwagala ku disputinga bintu byajjaka nasomani naddulu byassaawo mm. mwekuŋŋanyize mu biti byammwe bye mulimu mm. nti nze ndi kino jjajja wa mutuba nze nzije nkutegeeze bwe omusinganga ennono mwoli mwekennyini nonga nti ekituufu onsinze nze nga ntambula ŋŋenda era nja kujja katambi kano mbagae nti banaye bansinze naye bye mbadde nsomesa mbadde sibitegeera naye bwe mbasinganga muteeka okuwa omutango gwebawa omukopi mpolira ee eh, omutango ogwo ogumanyi gwebawa omukopi buli mutaka wa kasoli avaamu ente kkumi kkumi mpulira jjajja w'omutuba ovaamu ente amakumi ana mhm. buli jjajja w'omutuba avaamu ente amakumi ameka okusikulemesa abala atekulemesa bate babajjanga mu bujagalavu mpolira eyo non buwangu bwobwe bwekitambula mhm mm mpolira olaba tuzzaayo ko kumyumu bye twateekayo nga tutta omukyala gwaddayo mm. ne bakwata ku ebyo owaayo ne bakuddiza gwe yazzizza omukyala oyo olw'obumogo bw'omukyala naye ate kino nyini kusitula nono bwe bagamba ebyo emitango njya gibasomesa bagitegeere kubanga mumanyi tebagimanyi abo tebagitegeere mpulira mhm, mhm. njagala okutegeezaako jakale mm. ng'oggyeeko kiri waliwo ate ekyajjidde ku puroguramu mm. eyakayita kayita eyakayita gyetwakamala yes. okuyisaawo yes. wayogedde ku saabalangira yes. akutte segulire ennume mm. ekitiibwa kye n'obulabirize bwe eri abalangira n'abambejja era n'olaga nti akisudde sinakindi takimanyi mm. kyeyeetikka mwolyo nafuniddemu abantegeeza nti ebigambo bye wawaayidde nanyini kwata segulira ennume mm. si bituufu ettaka lyewayogeddeko lyeyatunda mm. talitundangako era likuumibwa bulungi ebigambo bino ebyabadde bitunulire saabalangira sa wabadde hmm. obirinako obujulizi oba nange wampadde kutwala kusaasaanya bulimba kati nyagala okukutegeeza bwana kankaka mm. bayibuli yasoma ebigambo bino nti yenna nabali bwange omwesiga nasooka kugaba bwesiga obwo mpulira ekyokulabireko kyekino mm-hmm. kankaku oyo mwesiga mm. kiba kitegeeza nsoose kuba mwesigwa gyali bofuna mm-hmm. bulungi eh. nsooka kufunamu bwesigwa gwe naye ate weewunye ye bwe yali ekusomesa yagamba nti obwesiga bwe okusaasaananga bunaavanga ku gwe kyekyenyuma kyakyo mpulira kaakati Ssaabulange wali omutabani we simanyi yeŋŋambye naye ye Joseph Joseph simanyi oba kuba yeye Musanje. Mm. Ayina erinnya lye yakozesa erya Joseph nga eriri ku Joseph oli Musanje. Mm. Nankubira nantegeeza mbadde manyi bakubidde nze nze kajjuka ate mu episode emu twagabira ennamba mm. y'essimu. Mpulira. Nantegeeza nti wayogedde ebintu bino ku Ssaabalangira n'ogamba nti Ssaabalangira yabba njagala tubuulire ettaka kiri eyabba eryo ly'ogamba nti liryo ly'okaanya lyolinako obuufu ne mugamba. nti oba tonna kutegeera ngaomwatusewo matusi lwa mukwano gwa taata hmm. ebyobufuzi tebibaamu mikwano gya buzadde ekyokubiri nga tonnajja gyendi sooka wakitaawo mubuuzi nti wayi taata byebayogera bino ddala bituufu kyanaakuwa ku lipooti mujja okumantukira nga tozze wajjakana nadduli bukubirire hmm. wakisekwa bwonooba tosobodde wakisekwa nga akuwadde ebbaluwa dairekiti ekkooti etteeka lyateerawo tetusooka ku poliisi nti lyetteeka genda ddala butereevu mu kkooti ogulewo ku bifambo ebigambo bya babayita difamatole hmm. otekeyo e, omusango ogwo nti babakonjere baba batemeredde naye bwekinaaba kikulemye enange nkuwadde ennaku musanvu onooba oganyi nja kusiba gwe kuba gwoba ompadde ekkubo mpulira naye nze yenna disputinga byenataddewo naga nti jakana ngamba kino njagala jja nakiwandiiko kube mulangya kube mumbejja mhm. ndi mutaka wa kasolya ndi naalinnya ndi jjajja wa mutuba ndi ani mpulira njagala ojje ng'ojje n'amagezi bayibuli ge yasoma ago gisibuli mwoyo gwonna ogujja gyoli nti mve wa katonda omala nga gukola ki gusengejja mm. kaakati olwaleero emyoyo mwe gye musitukeddemu egy'abalema era oba emirema egyo njagala musoke mwetereza mwetuuze nga tonnajja wange nja kukuswaza okuddiramu ekigambo kino yenna anaavaayo yenna disputi nga byenjogera hmm. nja kukuswaza misana naye njagala nkuswaze nga nze nina biwandiiko simbu ate ekintu kyangu nnyo mu bwakabaka bw'e buganda diini zino zennungi ze ndi musiraamu hmm. naye kino kyammwe bannanyini myoyo hmm. bwe tuba tutegeere nono n'okugitegeera sooka oddeyo tege kituyita olubereberye bw'omala otutegeera olubereberye ojja tutegeera obuvuna obudde bw'omulangira n'omumbejja omutaka wa kasulya yaani gwe tuyita jjajja womutubajja atya yali alina kulambikibwa atya ennono ya namasolo evaawa ennono yabasaaba naava bakiweeweesi balukandwe be bajja batya ennono eyogera ku lukenge owasaabasajja kabaka yejjeetya hmm. ennono eyogera ku buli kika kyonna eky'obwakabaka bwe buganda oteekwa kubanga omanye obwerefu bw'olubereberye era ategedde obwerofu bw'olubereberye talinaayo musambwa talinaayo muzimu talinaayo jjembe talinaayo lubaale agenda kulimbalimba kuvuwa bwe na buddo ekyo nkikutegeeza olinga asindika abantu mm. ku laibulale yeggwanga emanyiddwa nti obisanga wali ebintu ebi omuntu okubiyiga abijjawa kuba kati bwogamba abisome anaabijjawa nava muggulu ng'ojeeko okuyita gwegwebawakanya mm. yatambula abisangibwa kuba nalaba nati kyegambye mm. agenza okuwakana mm. ng'alina kutegedde oba nfune bulungi mm. naye nze njagala asite ku kyalina mm. ajje wano ayite nti tuyita mutabani wa nadduli oyo mm. mu lukiiko lw'emmengo olukwatagana ku minisita atwala ebyennono mm. olwaliro tatudde eyo kwebale nnyo bayite muwe bamuwe ebbaluwa sirooya mpulira bagabattuka ne bajje mbalinzi yenna agamba nti ategeera obuwangwa mm. wendi agamba nti nononjimanyi okusinga jakana anoyogedde kifo mm. aveeyo nayogera agamba nti kituufu olulimi lwaffe n'empisa zaffe nzimanyi okusinga oyo mm. ajje naye njagala ojje nakiwandiiko kinyonyola kubanga konstitution y'obwakabaka buganda etali mpandika etambulira mumyoyo ya nnono n'amateeka agaffe naye olwaleero obuwandiika obuliwo bwayogera ku nsonga eyo tubusomera tubutegeera va mu kuwulira osobola okuwulira nga jajjawo wasatu mukaaga wemabega naye nga ojja mu tambu za kifu nga bolaba bonebwa n'ekitambo ekyebukojja nga si kyammwe nekibasenkaeyalogaanaye nayeekirabikayo naye nga bulijjo mukina naye nga bagaa tikyebukojja kale nambe omunajja muyinza okuba ne bajajja batugamba bajajja mukaaga emabega mm. tuzze nenno ntugimiringa enono mwagikwata mubuki mubukyamu kale setaganyo tube ku mizindalo gino mm. nasanyukaku abo bagamba nti nono sigitegeera n'obuwangwa sibumanyi mm. muve mukwogerera eyo nokuba obusimu bwekyana ekito nokukola kutya mumpite mubasomesa ennono muba temugitegeera yenna yenna mu ango wonna wooli obwakabaka buganda saagwamu bugwe emyaka makumi abiri kitange gyansomesereza hmm. nemukuba nti nkenkuka ensonga zino hmm. sibya jojuzi hmm. kale tugezeko okwewa enkizo abakopi bwe tuvaayo tunyumire obwakabaka bwaffe nga tulaba ensobi mummwe ate mukkirize ku nsobi ezo era mwebaze buganda esobole okutambula kubanga temwatondebwa nti muli bantu nti banjawulo muli banjawulo mu mpisa nannono naye ntegeera n'omukopi bwategeera n'omulangira bwakolaki naye bw'oba tomanyikkiriza ate era okukakkanooyige Mbolira. Kubanga obali tuli wakati w'obwakabaka bwe Buganda empisa we zaafiira, ennono w'efiiridde, obuwangwa bwe butaliiwo, olulimi we lugendedde. Kale mu ebyo tusobole okuddeŋŋana tulabe nti mutabani wagwo ntumuggyamu ki ku lw'obwakabaka bwe Buganda. Mm. So si ate kubeera eyo. Kubanga naye mbabuuza ekibuuzo kino. Ennono gyakana agigwa wamu ate era tagitegeera wamu abula hmm. ebigambo byempulira. Mbolira. Naye mu kubula kwange mwe mutudde mu mmenge emyaka abiri mu emeka mumunana mm. tugenda mwabiri mumwenda wetumalako guno mm. okuva mu kyenda mwesatu webazizaako ssaabasajja kabaka kyekizingamiza mmengo otuuka ku leva eyo ngendo nomugimanyi mm. obuwangwa mubutegeera obulombolombo empisa zifudde mm. nekituyita olulimi abantu nebawumulira mu lulimi lwaffe nga bayimba sinnawulirayo avaayo nebaleeta ebigambo bwabwabwa oba bwabwabwa kyeki nebaleeta ebigambo biyitirivu nnyo naye nga mu lulimi lwaffe tebina makulu gebiwa kusekabaka mutesa mutebyasooka byagaana olwaliro limite luliwa abalange nambe jamwafa baluzanyiramu baluzanyiramu hmm. ntunuulira maliya kinenyiiga mpaka lwenzi kakkana munyolo weeri waawa simanya banga mutoolo hmm. oba hmm. muki mumaliyaki hmm. hmm. naawe mulira mu lulimi oluganda naye ngaabatudde mubaawe mulira bantu bakulu boogera olulimi lwaffe lwa ssaabasajja kabaka menga atwala ebyewanga nennono taliiyo kituulayo nakyo ne bakiwumuliramu nga kituddeeyo nakyo kireeze mutwe ne bayogera ebigambo byekyana kitate mulikunze gwe mumanyiira emyaka abiri munaana mmenga ebadde yafa saabasajja kabaka taliiwo wali lwaki ebintu bifu nga tonnalandukira ku nze gwategeera ennono ennyo ennono yaffe erimu obuwemu bwekindage wekiri wekyawandiikibwa kati omuntu bwayogerako ekyo nga maliya kibwavaayo nayogera ebyo kyamubuwangwa bwaffe ekyo kyaffe bakindage naye nga batugubadde bali awo bali kujjakana nadduli nze gwe mulandukirako mhm. nze njagala yenna yeefudde kamenyo nti era ntegeera nnyo obuwangwa n'ennono sinnalaga nti nzeasembayo naye nkakasa nti nja baswaza mumpite njagala mwenna nga mutudde awo njagala kijja atuule waali asala omusango ogwo mhm. ogwabakopi ajja alete mutabani mugundi we oli gwe baawa obuyinza kibaale mhm. kubanga kibaale ayamba ku katikkiro ekijje mu kusala emisango gy'abakopi so nga ate kibaale bwamala okuwaba omusango guyingira mu mataka ab'obusolya oba kitta mu bwakabaka ate kenyini yagutuulamu batuteeka awo yenna nansinga ennono newaddeyo okutambula obubaviira amazima n'ebino ebyekyana ekiteebyo mm. ngoba dp kubanga mutali wa nadi bwayogere nnyo bajjamulaba bwanajja ano wa nrm ani yabagamba nti najja okwogera ku nonwanira bwa katikkiro ani yakibagamba waliwo n'omulala omu yavuddemu ekigano n'agamba nti aa kale oyo bwomutunuulira ebigambo byabaddeyogere bibadde birungi ngaatunulamu ku nsonga y'okuweebwa obwakatikkiro kale ate bw'aba nga ate buli omuwa naamugambako n'okumuwabula ng'ate agenda amulandukirako ani abagaa nti kiteekeyo okubeera katikkiro mm. bwe tufaanana ebweru mu bitiibwa nga tubirina mm. bwe bakwambaza ebitiibwa byofaanana kiri kirala ate mba nnaakuyitira ku mikuzo endala kuno mpita lukiiko nega nti oyo mugyemu olugambo mm. ennono mugimutuuza agitegere obuganda tebutasaatuuka bwe butyo byetaaga mawulire mm-hmm. naye bwonnumbire eno mukopi bwaye nga sirina kyendi nina kukwanukulira eyo kituufu ate saagala mu nsobi yo gw'okulembezesa kiri ng'oli mu nsonga eyo katubagambeko tutya temutuukirikikako ekyo kimu hmm. naye emesage eno etuuka kankaka bwagissaayo GMO ne baga nti ekiriwo ekyayonoonese kyekiriwa kyekino mm. ngaekyo temukyogerako naye ati munamagave kati oyo twalibadde tumubala abeere mu bitiibwa bwe biti ah! bannange mm. eggwanga buganda lisinga ebitiibwa byonna byenneetikisa n'ebyo ebyokunyambazibwako olulimi e lwange lukulu nnyo okusinga n'ekyo kyemulaba obuwangwa bwange kya bbeeyi nnyo okwetegeera ekisembayo ku kyo empisa zaffe bwe zaagwa sina wenegomba kukola nawe wadde kumanya nti oli mulangira ng'ate kirerya aa naye tuyige tusobole okussa mu nkola buganda esobole okutereera naye ebyokumbulukukirako eyo aa naweddemu kawala gikaddakiika bbiri nootandika okuba nga buli anywa omwenga oluzungu aba alumanyi nnyo era lujja mangu mm. abaana eddakiika bbiri hawaiyo mm. n'abeerawo ngaoluzungu alutegeerera ddala naye nomubuuza wa kiraasi ki pifo mpulira ee eh, nga talwogera nkongo obunge omwenge teguliiko nange saagala kumbulukukirako mm. njagala mumpite buyisi mu nnono gye mutategeera mm. muŋŋambe ebintu bino byo bivaawo bwanajjakana nadduli mbanyonyo nti okusinza ku nnono n'obuufu obutuuze tutambula kino kikyamu kino kifu kino kituufu kyajja bwe kiti naye nakiri kituufu kyakomezebwa bwe kiti kyakozesebwako ne kirekebwa wano mbannyonnyole mm. okusinga munabeere ntandika okwogera ebyakyana ekito kijja kuba kibi ate mba njogera kumwe ate nga ndya bwakabaka nga nze omukopi mm-hmm. naye akantu kano ke kasembe musobole okukategeera mm-hmm. nti mufeeyo nnyo okuwa ekitiibwa abakopi bano kubanga okufuuka kw'omulangira okufuuka ssa abataka ng'oggyeko abataka ab'obusolya naye ffenna ffenna kye muli abali mu kigambo kya bwakabaka ate kiva mu bakopi oba ntegedde bulungi kankaka

kubanga bwofuuka omulangira ate toddayo kuwasa mumulangira era odda mubakopi gyojja otukima bwoba omumbejja ate togenda kumulangira ojja mubakopi gyofumbirwa kale mu ebyo bembadde mbategeeza ebyennono omuva bakiweeweesi omuva basaaba bannaava bava mu ffeno mubakopi okugja nga ebitiibwe bibeerawo so si mu bimwambadde ate mutandika otutukinagukirako nga mm. kyotategedde ate oyagala kkifuula nti kyekituufu mm. oba oluusi bwofunyemu obuswavu noga nti wategeera nnyo eno nomugitegeere okuva ku buvo bwayo n'obuddo kisobole hmm. okuba nti tutambulirawe mukale byo binadde njagala okuyisaawo ku episode yabulange n'abambejja nga kukaabwe abannandukirako munanduka etawa kitiibwa sijja bagamba nti nja bbanukola na kitiibwa aa hmm. bweogwana okugamba ekigambo ekyo nti tolinaamu magezi kutunula mu nsonga gundi hmm. kubanga n'oli yabuuza nti mwabakolinso ani yabaloga paulo yali ababuuza mubitabo bya paulo hmm. ani yabalogamu abakolinso gwe yali ababuuza nange nja kubuuza nti mwabulangira nabambejja ani yabaloga hmm? ani yabaloga ate mukwatiddwako asobola obubasikulirako nobaga nti ekibagabaga tukiwaniridde bameka hmm. ate gwe mufukidde osijja kutuukawo kale mubwalooya bwange mugwokubira psychologist ate era okubira social worker n'okwagala kw'ennono yange ekinkulembedde si magezi ga bitabo biri ekinkulembedde lyeggwanga lyange katonda bampeera omukisa wetujja okusinziira awo okusobola okubategeeza ti obwakabaka ababubugiriza n'ababukuumi yeno saidi y'abakopi hmm. kale nno bwe muteegwanyiza ate ffe kubuwanirira munaagenda okudda okutulondamu abagaziye ewammwe nga mugjayo birebya baba nga tebabuuliriddwa okusinziira kufa abali eno mu buweereza kyetusobola okubaweereza kyekyo kiwabulwe nga mu mutima omulungi dan okusika omuntu alinnye nojjawo eddaala yenze kanka kapita mu buweereza bwa kamera okubasomesa n'okubalambika yagana sulaimaani nadulife gwe tusinziirako kale nno naye nga bwofuna ebigambo eyo nange nfuna abaŋŋamba lwaki toleeta gundi yamanye ensonga aye ebigambo bitera ne bijja ne gundi mutuleetera ayogera bulungi kale nange mbaweereza obubaka nti gundi oyo gwe mwaligani ti abaweeza bulungi abaweereza oledi era temuva mu mulaba so nange kanteekewo omuweereza omulala naye abaweerereze omunaagatta ensonga z'amagezi gano onaafunamu so amagezi ag'enjawulo getugajja mu jakana sulaimaani nadduli abaweereza abalala naye babeerako emikutu kwe basinzira okubaweereza so nga nsuubira nti okusengejja kwange nga edita ebigambo ebituufu ate nga ntule ne mabega ku kamera mbijja mwoyo agwanidde mbasiibudde mweraba